टक्स टाइपिंग के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में आप टक्स टाइपिंग और टक्स टाइपिंग इंटरफेस के बारे में सीखेंगे आप सीखेंगे कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर जिसमें अंग्रेजी कीज हैं स्पष्टतः तेजी और निपुणता से टाइप कैसे करें आप टाइप करते समय हर बार नीचे कीबोर्ड पर देखे बिना टाइप करना भी सीखेंगे टक्स टाइपिंग क्या है टक्स टाइपिंग एक टाइपिंग ट्यूटर है यह आपको सिखाता है कि संवादात्मक गेम्स का उपयोग करके टाइप कैसे करें और धीरे-धीरे आपको भिन्न अक्षरों को टाइप करने से परिचित कराता है आप अपनी गति से टाइपिंग सीख सकते हैं और धीरे-धीरे विशुद्धता के साथ अपनी टाइपिंग रफ्तार बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट टाइपिंग आपको अभ्यास के लिए नए शब्द प्रविष्ट करने और टाइपिंग के लिए भाषा को सेट करने के लिए सक्षम बनाता है यहाँ मैं उबंटू लिनक्स 11.10 पर टक्स टाइपिंग 1.8.0 का उपयोग कर रहा हूँ आप Ubuntu Software Center का उपयोग करके टक्स टाइपिंग संस्थापित कर सकते हैं Ubuntu Software Center पर अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर Ubuntu Linux के ट्यूटोरियल्स का अनुकरण करें टक्स टाइपिंग खोलें पहले डैश होम पर क्लिक करें जो आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप के सबसे ऊपर दाएं कोने पर एक गोल बटन है सर्च बॉक्स प्रदर्शित होता है डैश होम के आगे सर्च बॉक्स में टक्स टाइपिंग टाइप करें सर्च बॉक्स के नीचे टक्स टाइपिंग आइकन प्रदर्शित होता है टक्स टाइपिंग आइकन पर क्लिक करें टक्स टाइपिंग विंडो प्रदर्शित होती है टक्स टाइपिंग में निम्न मेन्यू शामिल है फिश कास्केड खेल क्षेत्र कॉमेट जैप एक अन्य खेल क्षेत्र लेसन्स जिसमें विभिन्न पाठ शामिल हैं जो हमें अक्षरों को सीखना सिखाएगा ऑप्शंस जिसमें मेन्यू शामिल है जो हमें शब्दों को संपादित करने वाक्य टाइप करने टक्स टाइपिंग प्रोजेक्ट पर जानकारी प्राप्त करने और भाषा को सेटअप करने में मदद करता है क्विट खेल छोड़ने के लिए क्लिक करें पाठों का उपयोग करके टाइप करने का अभ्यास करते हैं मुख्य मेन्यू में लेसन्स पर क्लिक करें पाठ सम्मिलित विंडो प्रदर्शित होती है पहला पाठ सीखने से शुरू करें basic underscore lesson underscore 01.xml पर क्लिक करें निर्देशों के साथ विंडो प्रदर्शित होती है निर्देश पढ़ें पाठ शुरू करने के लिए स्पेस बार दबाएं कीबोर्ड के साथ विंडो प्रदर्शित होती है अब हम अक्षर ए टाइप करना सीखना शुरू करेंगे अभ्यास शुरू करने के लिए पी दबाएं एक विंडो जो टाइप करने के लिए अक्षरों को दर्शाती है प्रदर्शित होती है यह लाइन क्या दर्शा रही है ए ए ए ए ए ए आपको इन अक्षरों को टाइप करने की आवश्यकता है इस लाइन को टीचर्स लाइन नाम दें अब हम अंग्रेजी कीबोर्ड देखते हैं जो हम में से ज्यादातर द्वारा उपयोगित स्टैंडर्ड कीबोर्ड है क्या आप ए के चारों ओर लाल वर्ग देख रहे हैं यह दर्शाता है कि यह वह अक्षर है जिसे अब आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड की पहली लाइन संख्या विशेष अक्षरों और बैकस्पेस की दर्शाती है टाइप किए गए अक्षरों को मिटाने के लिए बैकस्पेस की दबाएं कीबोर्ड में वर्णमाला संख्या और अन्य अक्षरों की तीन रोज भी होती हैं कीबोर्ड की दूसरी लाइन में वर्णमाला कुछ विशेष अक्षर और एंटर की सम्मिलित हैं अगली लाइन पर जाने के लिए आप एंटर की दबा सकते हैं कीबोर्ड की तीसरी लाइन में वर्णमाला कोलन सेमीकोलन और कैप्स लॉक की है बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की का उपयोग करें कीबोर्ड की चौथी लाइन में वर्णमाला विशेष अक्षर और शिफ्ट की सम्मिलित है बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए किसी भी वर्णमाला की को शिफ्ट की के साथ दबाएं की में ऊपर दिए गए अक्षर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की को किसी भी दूसरी की के साथ दबाएं उदाहरणस्वरूप संख्या एक वाली की में ऊपर विस्मयादिबोधक चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह को टाइप करने के लिए एक के साथ शिफ्ट की दबाएं कीबोर्ड की पांचवी लाइन में कंट्रोल ऑल्ट और फंक्शन कीज सम्मिलित हैं यह स्पेस बार को भी सम्मिलित करता है अब देखते हैं यदि यहाँ Tux typing keyboard laptop keyboard और डेस्कटॉप कीबोर्ड में कोई भिन्नताएं हैं ध्यान दें कि टक्स टाइपिंग कीबोर्ड और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में इस्तेमाल किए जाने वाले कीबोर्ड्स समान हैं अब कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों का सही स्थान देखते हैं इस स्लाइड पर देखें यह उंगलियों और उनके नाम दर्शाता है बाएं से दाएं और उंगलियों के नाम हैं little finger ring finger middle finger index finger और थंब अपने कीबोर्ड पर अपना बायां हाथ कीबोर्ड की बाईं तरफ रखें यह सुनिश्चित कर लें कि छोटी उंगली अक्षर ए पर हो अनामिका अक्षर एस पर हो मध्यमा अक्षर डी पर हो तर्जनी अक्षर एफ पर हो अब अपना दायां हाथ कीबोर्ड की दाईं तरफ रखें सुनिश्चित कर लें कि छोटी उंगली कोलन सेमीकोलन की पर हो अनामिका अक्षर L पर हो मध्यमा अक्षर K पर हो तर्जनी अक्षर J पर हो स्पेस बार को दबाने के लिए अपने दाएं अंगूठे का इस्तेमाल करें दो हाथों का चित्र आपको अक्षर को टाइप करने के लिए सही उंगली के उपयोग में मार्गदर्शन करेगा जाने कि बाएं हाथ की छोटी उंगली का लाल क्षेत्र क्या है आपका अंदाजा सही है आपको ए टाइप करने के लिए उस उंगली का उपयोग करना है कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को रखें जैसा कि पाठ में पहले दर्शाया गया है अब टाइपिंग शुरू करें जैसे ही हम टाइप करते हैं अक्षर टीचर्स लाइन के नीचे लाइन में प्रदर्शित होते हैं इसे स्टूडेंट लाइन नाम दें अब वो अक्षर टाइप करें जो टीचर्स लाइन में प्रदर्शित नहीं है क्या आपने देखा कि गलत टाइप के अक्षर स्टूडेंट लाइन में प्रदर्शित होते हैं यह प्रदर्शित नहीं होते इसके बजाय कीबोर्ड में गलत टाइप किए गए अक्षर पर एक एक्स चिन्ह कुछ समय दिखाई देता है अब कुछ और अक्षर टाइप करें अब अपने टाइपिंग के मैट्रिक्स की गणना करें अब आपको अनुमान लगाना होगा कि दाईं ओर की फील्ड्स क्या दर्शाती हैं टाइम आपकी टाइपिंग की गति को निर्दिष्ट करता है कैर्स आपके द्वारा टाइप किए गए अक्षर की संख्या दर्शाता है CPM आपके द्वारा प्रति मिनट में टाइप किए गए अक्षर दर्शाता है WPM आपके द्वारा टाइप किए गए शब्दों की संख्या निर्दिष्ट करता है Errors आपके द्वारा टाइप की गई गलतियों को दर्शाता है Accuracy आपकी टाइपिंग की शुद्धता को दर्शाता है मुख्य मेन्यू में वापस जाने के लिए एस्केप की को दो बार दबाएं हमने अपना पहला टाइपिंग पाठ सीख लिया है कम गति से शुद्ध टाइप करने के लिए पहली बार सीखने के लिए यह अच्छा है एक बार हम बिना गलती किए शुद्ध टाइप करना सीख लें हम टाइपिंग गति बढ़ा सकते हैं इसी के साथ हम टक्स टाइपिंग पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं इस ट्यूटोरियल में हमने टक्स टाइपिंग इंटरफेस के बारे में सीखा अपना पहला टाइपिंग पाठ पूर्ण किया यहां आपके लिए एक नियत कार्य है basic basic underscore zero two dot xml पर जाएं इस लेवल के साथ अभ्यास करें इस लेवल में सभी अक्षरों को टाइप करें और एंटर की दबाएं इसी तरह से आप दूसरे पाठ का अभ्यास कर सकते हैं निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएं